कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजी करके तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा मेरी महबूबा कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना जो फिर कसमें खाई थी हमने वादा किया था जो मिलके तूने जीवन

बेताब हूँ तुमने देखा था जो कल दिन दिन ताना दिन ताना बजाना बजाना दिन दिन नाचूं मैं गाए दिल झूमे प्यार में